Ich bin Eleonore Rentler und ich sitze hier vor meinem Laden, dem Lichtblick. Vor 15 Jahren habe ich mir einen langjährigen Wunsch erfüllt und dieses Geschäft eröffnet. Ein Geschäft für Schönes zum Schenken, für Schönes für zu Hause und für den Garten. Wir möchten, dass sich unsere Kunden bei uns wohlfühlen, wir wollen sie begeistern und ähm, wir haben sehr viele langjährige Kunden, treue Kunden, die uns auch sage, dass wir wirklich im Weg sind. Was ist denn das ganz Besondere bei Ihnen? Also ganz besonders lieben wir die dänischen Produkte, das Nordische. Und unsere Lieblingsfirma ist Greengate. Fröhlich, bunt, blumig. Und da haben wir auch ganz viele Fans, die das sammeln. Halt und wir in Heilbronn sind die einzigen, die Greengate haben. Dann auch noch die schönen Dinge von Meilig. Mäuse, Hasen aus Stoff, die Prinzessin auf der Erbse. Einfach allerliebst für die ganz Kleinen, aber auch für die großen Kinder.